बिसमीम अल्लाम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ ओवर थिंकिंग कि हम कैसे ओवर थिंकिंग को ख़त्म करें कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं सवाल एक किया जाता है अक्सर किया जाता है कि सर हम ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म कर दें ओवरथिंकिंग को या थिंकिंग को ख़त्म करने से पहले आप इस वीडियो को देखें और पहले इस पूरे फिनोमिनो को समझ लें कि थिंकिंग क्या चीज़ होती है कि ओवरथिंकिंग क्या चीज़ होती है इसमें डिफरेंस क्या होता है पहले तो इस चीज़ का आपका समझना बड़ा ज़रूरी है और कौन सी चीज़ आपको ख़त्म करनी है और कौन सी चीज़ आपको ख़त्म नहीं करनी एंड ऑफ द वीडियो आप डिसाइड कीजिएगा पहला थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें क्योंकि आज मेजोरिटी में जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है दैट इज़ ओवर थिंकिंग कि हमें बहुत से ख्याल आते हैं हम बस जो है वो हर टाइम ख्यालों में उलझे रहते हैं कोई भी काम करते हैं वो काम हमसे नहीं करता और ख्याल क्या हमारे लिए अच्छे होते हैं बुरे होते हैं ये चीज़ क्या लेटर ऑन हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है कि नहीं पहुंचा सकती ये सवाल मेरे ख्याल से बहुत अहम है मोर देन 90 परसेंट लोगों को ओवर थिंकिंग का सामना करना पड़ रहा है और ये वाहिद वो चीज़ है जो बहुत तेज़ी से जो है वो फैलती जा रही है और इस चीज़ को देखते हुए लिटरली मैं भी पहले बहुत घबराता था कि जब मेरे साथ ये ओवर थिंकिंग का मामला था अभी भी था अभी भी है और मैं चाहता हूँ कि ये मामला इन सारी ज़िंदगी रहे क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है ना इंसान को बहुत सी क्रिएटिविटीज़ करवा देती है बहुत सी क्रिएटिविटीज़ तक उसको ले जाती है लेके जाती है ये वीडियो के बाद आप डिसाइड कीजिएगा पहले इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि थिंकिंग में और ओवर थिंकिंग में फ़र्क क्या है क्या वो चीज़ है जो इससे पहले हमें डराती आई है हमारे बड़े कहते आए हैं कि अगर तुम परेशान हो गए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा दुआएँ देते रहे अल्लाह तुम्हें कभी परेशानियाँ ज़िंदगी में ना दे well worrying is a part of life परेशानियाँ जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है ज़िंदगी नहीं है तो आज आए कल आए परेशानियाँ ज़िंदगी में आएंगी दैट इज़ डट श्योर ये तो होगा परेशान इंसान होगा परेशान नहीं होगा तो वो कैसे उस मसले मसाइल का हल ढूंढेगा परेशान होना अलग चीज़ है परेशान रहना अलग चीज़ है तो हमें परेशान होना है वक्ती तौर पर उस प्रॉब्लम को हल करना है परेशान रहना नहीं है थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस है मैं इस वीडियोज़ पर इस टॉपिक पर पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ थिंकिंग वो चीज़ होती है जो हम सोचते हैं वो चीज़ जो हम सोचना चाहते हैं दैट इज़ थिंकिंग और उस चीज़ से साथ जुड़ी हुई जो चीज़ हमें मिलती है दैट इज़ ओवर थिंकिंग मतलब फ़र्ज़ करें आपने एक एप्पल खाने का सोचा जब आपने एप्पल खाने का सोचा फिर आपके जहन में मुख्तलि तरह के उस एप्पल से रिलेटेड ख्याल आ गए वो जो एप्पल की सोच थी दैट वॉज योर थिंकिंग और उससे साथ जो जुड़ी चीज़ें थी वो ओवर थिंकिंग थी कि अगर मैं एप्पल खाऊंगा तो ये हो जाएगा कहीं ये ना हो जाए कहीं वो ना हो जाए वो सारा जो सर्कल था अगर वो लेटर ऑन चलता रहे चलता रहे चलता रहे तो वो डेंजरस है तो वो क्योंकि इसलिए डेंजरस है कि वो कुछ और नहीं करने देगा आपको आपके माइंड को रिलैक्स नहीं देने होने देगा क्योंकि जो माइंड होता है ना ये हमारी बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करता है almost twenty percent energy consume करता है और जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं बेड पर जाते हैं तो ओवर थिंकिंग करते हैं बैठते हैं तो ओवर थिंकिंग करते हैं हर टाइम ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग आपकी सारी बॉडी की एनर्जी को सक करती रहती है जिसकी वजह से आपको लेजीपन महसूस होता है किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता रात को आपको ठीक से नींद नहीं आती बहुत सी और सी चीज़ें हैं जो आपको ओवरथिंकिंग की वजह से सामना करना पड़ता अब ओवरथिंकिंग जो है वो हर एज में हमारे साथ रही है हर एज में इवन जब हमारी उम्र तकरीबन पाँच हफ्ते थी जब हम अपनी माँ की कोक में थे तो हमारे जब बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे थे तो सिर्फ पाँच वीक में हमारे माइंड का एक हिस्सा जिसे सेरिब्रम कहा जाता है जब ये सेरिब्रम वो हिस्सा होता है कि जिसमें हमारी सोचने की सलाहियत चीज़ों को याद रखने की सलाहियत और फीलिंग्स को स्टोर करने की सलाहियत जो है ना वो आती है तो इस हिस्से में जो कि ये पाँच हफ्ते का ही होता है अल्लाह ताला ने हमें माँ के पेट में ही ये डेवलप कर दिया होता है तो इस इसलिए मैं मना करूँगा उन पेरेंट्स को जो बच्चों के सामने लड़ते हैं या प्रेग्नेंट वेमेन जो हैं लड़ती हैं या कुछ भी संभाव कुछ भी करते हैं आपस में जो रिलेशंस हैं उनको बड़ा बचा के रखें आप आप बच्चों के सामने लड़ तो लेंगे बट यू नेवर नो कि कल को आगे जाके उनके माइंड पे क्या असर पड़ेगा अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो मैं उसके हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ऐसी हमाकत ना करें आप नहीं जानते आप जाने अनजाने में क्या चीज़ें कर रहे हैं यही बच्चे आगे जाके बहुत से साइकोटिक इश्यूज़ का इनको सामना करना पड़ता है जो कि माँ बाप को नहीं पता होता और वो जाने अनजाने में कर रहे होते हैं ना कि वो हेल्थी एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करें वो ऐसी एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करते हैं कि जिससे बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत बचपन से ही बहुत कम रहती है और लेटर ऑन बेचारा आगे जाके जब माशरे में निकलता है तो बहुत सी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है ओवर थिंकिंग हर एज में होती है इस उम्र से लेके जैसे ही आप माँ के पेट से निकल के बाहर आते हैं इवन मुझे अपने बचपन बचपन की बहुत सी बातें याद हैं आपको बहुत सी बातें याद होंगी जब तक कि हमारा कॉन्शियस डिवेलप नहीं होता हमें सब कॉन्शियसली हर बात हमारे सब कॉन्शियस में होती है हम जब स्टूडेंट होते हैं तो हमें स्टडी से रिलेटेड ओवर थिंकिंग होती है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं कहीं मैं वो ना हो जाऊं तो ठरकी जो स्टूडेंट होते हैं उनको लड़कियों की फ़िक्र होती है जो बिजनेसमैन होता है उसको अपने बिजनेस के बारे में ओवर थिंकिंग आती है जो हाउसवाइफ होती हैं जो मैरिड वूमेन होती हैं उनको ये ख्याल आता है कैसे मैं अपनी सास को घर से निकालूँ और कैसे मैं शोहर पर कब्ज़ा कर लूँ और जो शादीशुदा मर्द होता है उसको दूसरी तीसरी चौथी शादी का ख्याल आता रहता है और लड़कियों का ख्याल आता है तो ख्याल हर एज में इंसान के साथ होता है ख्याल आप हर स्टेट में आपके साथ है तो overthinking it's a part of life आपको ये समझना होगा अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि जब हम हर चीज़ के साथ डर जोड़ देते हैं कहीं ये बुरा ना हो जाए एक ख्याल आया कहीं ये ना हो जाए हमने उसको पकड़ के उसके साथ नेगेटिव कर दिया कि आप किसी की मौत पे गए मैयत पे गए आपने सोचा कि यार वो मर गया अब ख्याल आया कहीं मैं ना मर जाऊँ आपने उस ख्याल को पकड़ लिया हाँ कहीं सच में मैं ना मर जाऊँ ये वो ओवर थिंकिंग होती है जिसको इंसान खुद से रूट करता है इसको खुद से इंसान स्टार्ट करता है और जब स्टार्ट खुद कर सकता है तो ये बात तो शोर है ना कि वो ख़त्म भी खुद ही कर सकता है एक दिन में इंसान को बहुत से ख्याल का सामना करना पड़ता है कुछ लोग कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि सिक्सटी फाइव थाउजेंड्स का एक दिन में इंसान को ख्याल का सामना करना पड़ता है कुछ सेवेंटी फाइव कुछ एटी फाइव थाउजेंड एक दिन में एक इंसान को आते हैं तो नॉर्मली अगर आप देखें तो एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं 86,400 ये टोटल सेकंड्स की जो है ना वो तादाद है तो इस हिसाब से हर वक्त जो है ना इंसान को हर सेकंड जो है इंसान को थॉट्स आते हैं सो so, ये थॉट्स का आना नेचुरल प्रोसेस है अब इसमें से याद कितने रहते हैं आपको कितने थॉट्स अपने याद रहते हैं एक दिन में मेरे ख्याल से पाँच दस पंद्रह या मैक्सिमम बीस लगा लो आप वो बीस भी कौन से होंगे नेगेटिव होंगे फियरफुल होंगे या तो पास्ट के कोई इवेंट्स होंगे या फ्यूचर के कोई इवेंट्स होंगे पास्ट के जितने भी इवेंट्स होंगे वो आपको डिप्रेस कर देंगे और फ्यूचर के जितने भी इवेंट्स होंगे वो आपको इंशियस कर देंगे कहीं ये ना हो जाए और ये हुआ तो क्यों हुआ अब कल जो हो चुका वो हो चुका अब जो आने वाला है वो भी पूरी तरह हमारे इख्तियार में नहीं है जो गुजर चुका है वो भी पूरी तरह हमारे इख्तियार में नहीं है हमारे इख्तियार में क्या होता है आज अभी इस वक्त इस वक्त में हमें इतनी ज़्यादा सोचों का सामना होता है और हम इतनी ज़्यादा सोचों को लेकर घबरा जाते हैं हम ये सोचते हैं कि हमारा दिमाग इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्या करता है पहले आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि दिमाग आपको ओवर थिंकिंग करके देगा कोई अचार पकौड़ा नहीं आपको बना के देगा कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको करके देगा कि जो आप समझते हैं कि वो उस बेचारे का काम नहीं है आप ज़रा सोचें हाथ का काम क्या है अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा बुरे नहीं कीजिएगा हाथ का काम क्या मुझे बताइएगा आइज़ का काम क्या बालों का काम क्या है आपके मुंह का काम क्या है आपके नाक का काम क्या है हर बॉडी का के पार्ट का कोई ना कोई काम है तो दिमाग का भी कोई काम है ना अब दिमाग से जो है वो कोई पचास किलो का वज़न तो नहीं उठा सकते आल्दो के जब तक दिमाग हाथ से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा आप नहीं उठा सकते लेकिन दिमाग स्पेसिफिकली तो नहीं उठा सकता ना तो फिर दिमाग क्या करता है दिमाग सोचता है आप जो चीज़ करते हैं उस करने से पहले दिमाग आपको एक थ्री मॉडल दे देता है फोर मॉडल दे देता है कि आपने ये करना है ऐसे करना है ये करोगे तो ये होगा वो करोगे तो वो होगा तो ये चीज़ तो अच्छी है बुरी हमने खुद बनाई है और इस बुरी चीज़ की वजह से हम अच्छी चीज़ को भी छोड़ते जाते हैं छोड़ते दफ़ा करते जाते हैं दूर करते जाते हैं तो अब मुझे बताएं अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जो थिंकिंग होती है वो अच्छी होती है जो ओवर थिंकिंग होती है वो बुरी होती है ओवर थिंकिंग भी वो जो नेगेटिव थिंकिंग होती है इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उससे रोने के लिए हज़ारों रीज़न्स मिल जाएं या वो खुद को खुश करने के लिए हज़ारों रीज़न्स को खुद से तलाश ले ये टोटली इंसान पे डिपेंड करता है जो लोग आज में जीते हैं वो कम से कम डिप्रेस रहते हैं नेगेटिव माइंडसेट हमेशा आपको नेगेटिविटी तलाश देगा आप जहाँ से मर्जी जो भी चीज़ पकड़ लें वो आपको कहीं ना कहीं करके नेगेटिविटी आपको लेके तलाश के सामने आपके रख देगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को नेगेटिव बना लें या पॉजिटिव बना लें इस टॉपिक पे मेरी और भी बहुत सी वीडियोस बनी हैं अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाए या ख़त्म करने से पहले मैं आपको इस चीज़ को अगर मतलब कहूँ तो मैं इसको कहूँ कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए ना मैं आपको एक बिल्कुल एक मैं इसकी रीजंस पे काम करूँगा अगर आप इसकी रीजंस को पकड़ लेंगे ना तो बिलीव मी आप प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन भी खुद ब खुद मिल जाएगा सबसे पहले अपने ख्यालों को ऑब्ज़र्व करें कि आपको जो नेगेटिव थिंकिंग हो रही है वो किस चीज़ के बारे में हो रही है आप उस चीज़ को डीपली ऑब्ज़र्व करें और उन ख्यालों को देखें कि वो ख्याल जो मुझे आ रहे हैं वो क्या है किस चीज़ के बारे में है सेकेंड चीज़ उन पूरे थाट्स को लिखें आप जब उन ख्यालों को लिख लेंगे ना तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना लिखने के क्या इसके पीछे क्या रीज़न है मैं उसकी आपको रीज़न की वजाहत कर देता हूँ एक बंदा था जिसको रोज़ाना रेगुलरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा जो था ना वो मौत के ख्याल आते थे मैं मर जाऊँगा मैं मर जाऊँगा मैं मर जाऊँगा मैंने उसे कहा यार लिखो डेट लगाओ एक डायरी पे और लिखो कि मुझे इस दिन ये ख्याल आया कि मैं मर जाऊँगा और मुझे दिन में इतनी बार ये ख्याल आया फिर अगले दिन भी उसको यही ख्याल आया अगले दिन भी उसने डेट लगा के यही ख्याल लिखा फिर उसके अगले दिन इस तरह उसने आलमोस्ट सिक्सटी डेज़ एक ही ख्याल को लिखा और हर दिन लिखने के बाद वो ख़ुद में एक लाइटर पन महसूस करता था खुद को हल्का होता महसूस करता था फिर उसने मुझे बाद में कहा कि सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये एक ख्याल जो था वो मुझे मार नहीं सकता था लेकिन ये ख्याल जो था वो मुझे डराता जा रहा था वो मुझे पैनिक करता जा रहा था तो जब आप भी अपने ख्यालों को लिखना शुरू करेंगे आपको पता चलेगा यार ये ख्याल तो कल भी था ये तो परसों भी था अच्छा इतने अरसे से ये ख्याल आ रहा है और इतने अरसे से मैं नहीं मरा तो इट्स मीन कि मैं पहले नहीं मरा तो अब भी नहीं मरूंगा जब तक अल्लाह ने चाहा मैं तब तक नहीं मरूंगा negative thinking negative thoughts fearful thinking या वरीफुल जितने भी आपके ख्याल होते हैं एक चीज़ याद रखिएगा इनसे आप जितना डरेंगे ना डर आपको उतना ही डराएगा ये आपको उतने डराएंगे एक बार आपको खड़े होकर कहना ठीक है यार आई एम रेडी मैं मरने के लिए तैयार हूँ अगर मेरा ख्याल मुझे मार सकता है तो ठीक है मार दे यार क्या डर डर के ज़िंदगी गुजारनी ये मैंने अपने ऊपर रख के इंप्लीमेंट करके दिया है देखा है कि बिलीव मी आप जितना डर से डरेंगे डर आपको उतना डराएगा और जिस दिन आप डर के सामने खड़े हो जाएंगे यार मार दे मैं मरने के लिए तैयार हूँ बेसिकली क्या होता है जब भी आप किसी चीज़ के या किसी ख्याल को देखते हो तो उसमें कुछ ऑप्शन होती हैं आपके पास या तो आप उस ख्याल से लड़ें या आप उस ख्याल से डरें और या उस जगह पर आप सकते में हालत में आ जाए ब्लैंक हो जाए लेकिन जो मैंने खुद से सेल्फ डिस्कवर किया वो यही है कि आप अपने ख्याल से कहते ठीक है यार आई एम रेडी मैं किसी भी चीज़ के लिए एग्री हूँ और मैं किसी भी चीज़ के लिए रेडी हूं जो तुमसे होता है तुम कर सकते हो कर दो बिलीव मी आपके ख्याल आपको नहीं मार सकते और इनको सीरियस लेना छोड़ दो ये ना सोचो कि ये हो जाएगा बिलीव मी कभी भी आपके ख्याल आपको नहीं मार सकते इनको इतना ज़्यादा सीरियस ना लो इनको लाइट लो और थोड़ा सा वक्त रखो अपने आप के लिए एक थिंकिंग रूम डिज़ाइन करो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो बहुत से लोगों ने की और बहुत ज़्यादा उसको उनको बेनिफिट्स मिले आपने क्या करना है एक टाइम एक प्लेस डिफ़ाइन कर लेनी है कि यार कोई भी आपको ख्याल आता ना था वो तो आपके अच्छा ठीक है ये वाला ख्याल मैं उस कमरे में जाके सोचूंगा उस कमरे में जब आप जाएंगे देखिएगा आप सोचना चाहेंगे आपको कोई भी ख्याल नहीं आएगा तो क्या होगा कि जो काम आप अभी कर रहे हैं उससे आप बच जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें उस टाइम आपका वो टाइम बच जाएगा उस टाइम आप अपने आप से कहेंगे कि यार ये वाला ख्याल मैं उस टाइम करूंगा और जब उस टाइम आप जाएंगे तो वो आपको ख्याल ही नहीं आएगा तो मीन्स कि आपके जो ख्याल है ना वो आपको उस तरह डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जिस तरह वो आपको कर रहे हैं और एक चीज़ बहुत अहम है कि वेले बंदे जो होते हैं ना आजकल मोस्टली लोगों को जो है ना वो एक ही प्रॉब्लम है कि सर करने को कुछ नहीं है सोने की कोई रूटीन नहीं उठने की कोई रूटीन नहीं मैं आपको सच बता रहा हूँ आप आजमा के देख लीजिएगा जिस दिन आप लेट नाइट जागेंगे उसके अगले दिन आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी जिस दिन आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी आप खाना खा के लेट जाएंगे आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी आप टी कॉफ़ी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा तो अपने खाने पीने का खास ख्याल रखें अपनी रूटीन का खास ख्याल रखें अपनी डाइट का खास ख्याल रखें तो फिर देखें सारी चीज़ें कैसी बेहतर से बेहतरीन हो जाती हैं डर डराते रहेंगे आपको जो इंसान इंसानों से मोहब्बत करता है वो हमेशा डरता रहता है कमज़ोर रहता है और जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालें आपके सारे डर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे आपको किसी भी चीज़ से कभी भी डरना नहीं पड़ेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को आजमाएंगे और देखेंगे ये कैसे आपकी लाइफ बदलती है तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं और आपकी ओवर थिंकिंग को बहुत कम कर सकती हैं अगेन अगर जब तक आप इन बातों पे अमल नहीं करेंगे आपको कभी भी कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे और कहेंगे जी अच्छा मैं समझ गया प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला तो वीडियो को पूरा देखा है आपने जिस तरह इस तरह इन बातों पे पूरा अमल करें ताकि आप मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट उठा सकें तो वीडियो का अख्ताम यहीं करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असलम अल्लाह हाफिज़